Toda e qualquer participação no vídeo é composta por pessoas maiores de 18 anos. Tá na, tá na voz, é o CHVA. Senta gostoso, Acordei bolado com saudades da safada Mais uma noite de plantão, lembrei da sua sentada Não me esqueci o que a gente fez naquele dia Então brota aqui de novo na base do cria Brota na minha voz na Fica à vontade, fica à vontade Hoje tu vai ter Tu Sucessagem, tu, tu sucessagem Sucessagem, tu, tu sucessagem Safada, safadinha Vem jogando a xereca pros cria Me chega de um jeito envolvente Na arte da putaria mostra que tá experiente Me chega de um jeito envolvente Na arte da putaria mostra que tá experiente Acordei bolado com saudades da safada Mais uma noite de plantão, lembrei da sua sentada Não me esqueci o que a gente fez naquele dia Então brota aqui de novo na base de fria. Brota na minha base, brota na minha base Fica à vontade, fica à vontade Hoje tu vai ter Sucessagem, tu, tu sucessagem cê tu, tu, tu cê Safada, safadinha Vem jogando a xereca pros cria Instiga de um jeito envolvente Na arte da putaria mostra que tá experiente Me instiga de um jeito envolvente Na arte da putaria mostra que tá experiente Vem cá, vem cá no beat Vem cá gostoso, vem cá gostoso